तो आज हम ये सीखेंगे कि how to create your YouTube channel introduction intro video कैसे बनाते हैं यूट्यूब के वीडियो वीडियो के पहले इंट्रो जो होता है वो कैसे बनाते हैं आज वो हम सीखेंगे अल्लाम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान दोस्तों मुझे आपके सपोर्टिंग की ज़रूरत है मेहरबानी फरमा के मुझे मेरे चैनल में सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे मैं नया नया हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है इन मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगा मेहरबानी करके आप मुझे सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ठीक है इनशाला आज की टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमें इसके लिए प्ले स्टोर में जाना होगा प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें इंस्टॉल करने के बाद कैन मास्टर को ऑन करने के बाद ये एम टी प्रोजेक्ट बोल के क्लिक करना चाहिए उसके बाद ये आपको स्क्रीन पर ऐसा आएगा होने के बाद आप यहाँ पे मीडिया ब्राउज़र क्लिक करना है क्लिक करके कौन सा भी आप टेम्पलेट चूज़ कर लें एम टी टेम्पलेट चूज़ कर है ये कौन सा भी इसका थोड़ा लेंथ तो बढ़ाना है उसके बाद राइट पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने टेक्स्ट पे क्लिक कर दें यहाँ पे आपका जो भी चैनल का नाम है ठीक है ओके दबाएँ ओके दबाने के बाद आपके यहाँ से जूम वगैरह भी कर सकते हैं कलर भी चेंज कर सकते हैं आप ठीक है जो फंड्स हैं वो फंड्स भी आप चेंज कर सकते हैं कौन सा भी रख लीजिए आप कौन सा भी रख सकते हैं ठीक है ये नाम आ गया और इसको एनिमेशन अगर चाहिए तो आपको एनिमेशन भी दे सकते हम्म, ठीक है ठीक है यहाँ तक हो गया और एक और एक टाइम नीचे फिर लेयर पे करें फिर टेस्ट पे पर करने के बाद फिर आप का जो भी कैप्शन है जो भी कैप्शन होता है जैकेट के नीचे वो आप इंटर कर दें ठीक तो है ना दोस्तों मैं भी ट्रिक्स ओके पे जा क्लिक करें फिर इसको साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं <clears throat> इसके जो वर्ड्स भी आप चेंज कर सकते हैं मतलब कलर भी चेंज कर सकते हैं ये रहा ठीक है ना अब चाहे तो एनिमेशन भी इसको दे सकते हैं इस तरह से बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं ठीक है ओके पे क्लिक कर लें करने के बाद आप थोड़ा ये कम कर लें ये कर लें प्ले करके देखें अब आप चाहे तो इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं वो कई किस तरह से अभी बताऊंगा ठीक है म्यूज़िक का ऑप्शन यहाँ पे है यहाँ पे जाने के बाद कौन सा भी आप म्यूज़िक चॉइस कर लें ठीक है प्लेस पे प्लेस के निशाने पे क्लिक कर दें फिर यहाँ से ऑन इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि थ्री नाम थ्री डी कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे अगर आपने मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करने क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इन अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह